Eh, irreversible en esta vida, excepto la muerte, no hay nada. ¿no? Eh, yo creo que ahora mismo es extraordinariamente difícil parar. Eh, irreversible es muy fuerte, ¿no? pero mi impresión es que no, no, se va a poder parar, que eh, ha, llegado al nivel de que ya no hay marcha atrás, ¿no? Pero, pero claro, siempre tienes que tener en cuenta posibilidad de perder. ¿no? A mí me gusta decir que España ya no puede derrotarnos, que podemos perder nosotros. Somos capaces de complicarnos la vida, somos capaces de perder, ¿no? pero que el gran cambio a partir del 11 de septiembre